In this lesson, a primary teacher uses storytelling imaginatively to help students develop their understanding of biological adaptation. The story begins with a boy called Jojo swimming in a pond. अचानक अचानक पता है क्या हुआ अचानक इसको एक ऐसा जानवर दिखाई पड़ा जिसको इसने कभी देखा ही नहीं था मतलब कभी इसके बारे में कुछ सुना ही The teacher describes a very unusual animal that is also swimming in the pond. उस जानवर का शरीर तो बिल्कुल अजीब सा था ये था वो जानवर कैसा था ये जानवर क्या दिख रहा है इस जानवर में इसका मुंह जो है वो मछली की तरह था मुंह कैसा था मछली की तरह और इसकी बॉडी जो थी वो घोड़े की तरह थी किसकी तरह घोड़े की तरह और इसकी पूंछ भी किसी दूसरे जानवर की तरह थी इस जानवर को जब उसने देखा तो तो वो उसके डर के कारण उसकी हालत खराब notice how the teacher walks around the class to show the small pictures to all the students ये जानवर तालाब के बाहर गिर गया और थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया The teacher asks her students to think about why the unusual animal died when it came out of the water onto the land. क्योंकि इसका मुंह मछली की तरह था मछली की तरह मुंह होने से क्या मतलब रहा कि क्यों मर गया ये ये सांस नहीं ले पा रहा था अच्छा सांस नहीं ले पा रहा तो मछली कैसे सांस लेती है गलफड़े गलफड़ों से और ये जानवर कहाँ पे दौड़ रहा था जमीन पर जमीन पर सांस हम किससे लेते हैं फेफड़ों से स्टोरी जब हमने सोची थी उस टाइम पे ये था कि अगर हम I knew that my students would already know about normal animals in particular habitats so I thought of challenging them by creating a different kind of animal with characteristics of two or three animals. Uh, I made a collage of animals with various characteristics and surprised my students. I also thought about some questions to keep them engaged थ्रू उसमें इन्वॉल्व भी रहेंगे और उस and help them understand what would happen to these animals if taken from their habitat. अगर जिस हैबिटेट पे वो हैं अगर वहाँ पे वो सरवाइव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उस हैबिटेट से निकल के दूसरे हैबिटेट में आए तो वहाँ पे जब वो डेथ हो I गई, wanted to judge the analytical power of my का students. पावर थी उसको जज करना चाहती थी कि वो खुद क्या गेस कर पाते हैं During the story, the teacher asks open ended questions to her students. Their answers help her assess their developing understanding of adaptation. क्यों मर गया ये जानवर मैम क्योंकि उसकी त्वचा मोटी नहीं थी और The उसकी teacher asks individual students about the varied characteristics of animals that help them survive in different environments. तो ये तीनों चीजें किसमें पाई जाती हैं मैम पहाड़ी जंतुओं में और ये तीनों चीजें जिन जंतुओं में पाई जाती हैं वो उनको क्या फायदा होता है मैम वो ठंड से बच जाते हैं बच्चों हमने जो स्टोरी सुनी अभी ठीक है उससे क्या हमने सीखा आकांक्षा बताओ जानवर नपके होते हैं वो अगर ठंडी जगह पे जाएंगे हाँ। गर्म जगह पे जाएंगे तो मर जाएंगे अच्छा अगर ठंडी जगह पे गर्म जगह पे चले गए तो हाँ। तो वो खत्म तो वो ठंडी जगह के गर्म जगह पे चले गए तो क्या हुआ मर जाते हैं मर जाते क्यों मर जाते हैं क्योंकि मन अपने अपनी जगह पे ढाल लेते हैं अपने आप को अच्छा अपनी अपनी जगह पर Using stories is a creative way to engage students with scientific ideas. How might this teacher develop the activity to give all students an opportunity to discuss the story and its ideas?